Ya بعد في قلبي عقب التهنئة عدة سطور عسى الاقي في فؤادك صداها من ام محمد اختك اللي لها شعور صادق بحبك ما وجد في سواها راكان ربي ساقلك بدر البذور تهناك اثير وانت ايضا هناها والخاتم صلى الله تسبح في عالي سما بعد في قلبك يدور يهناك بدر النادرة في غلاها أثير كنها فالحسن أجمل الحسن ركبة بالتهنئة عدة سطور عسى الاقي في فؤادك صداها من ام محمد اختك اللي لها شعور صادق بحبك ما وجد في سواها راكان ربي ساق لك بادر الفؤاد ثلاثة ثلاثة أربعة